Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова рад приветствовать вас на своем канале, канале Best Money. И сегодня мы возвращаемся с вами к проекту, который называется Unifinity Bounty Program. Я хотел бы вам сегодня рассказать о том, как здесь создать кошелек для токенов Unio и как работать с этим кошельком. Если мы с вами переходим опять на, э, на Bitcoin Talk – а вам обязательно нужно будет зайти на Bitcoin Talk, нужно будет здесь зарегистрироваться. Вот я зарегистрирован, я каждый раз показываю, что я зарегистрирован, потому что без регистрации на Bitcoin Talk у нас с вами ничего не получится. Мой никнейм, э, никнейм это Николай 53, у каждого из вас будет свой. В принципе, регистрация здесь довольно-таки несложная и поэтому нужно вам обязательно сделать, и э, нужно для того, чтобы потом в конечном итоге, после выполнения каких-то заданий, получить вот этот вот токен, уни-токен. Вот наша опять эта bounty программа, и как мы вчера видели с вами, первое, что они говорят, что нужно создать бумажник. Ну давайте перейдем на, по вот этому вот сайту, на этот сайт, и посмотрим, как же выглядит этот бумажник и как его создать. Вот мы с вами заходим Значит, сайт будет выглядеть вот таким вот образом. Здесь можно его перевести на русский, кому нужно. Кто хочет по-английски, пожалуйста. Нажимаем на вот эту вот вкладку э, Wallet и переходим дальше. И что же мы видим? После того, когда мы нажали, нам открывается вот такая вот страница. Вот такая вот страница, где написано о том, что создайте кошелек. Мы выбираем здесь, нам нужен вот этот вот токен. Мы на него нажимаем, на вот этот токен, выделяется вот эта вот окошечко э, получается, и можно просто продолжить. А можно еще ввести 12 слов, если вы нажмете на вот эти 12 слов, появится 12 слов, которые вам нужно будет скопировать и сохранить. Эти 12 слов вам нужны будут обязательно для того, чтобы, если вы, не дай бог, потеряли, э, потеряли пароль от своего кошелька. После того, когда вы вот это вот сделали, то вы нажимаете «Продолжить». У нас с вами открывается вот такая вот опять страница. Здесь нажимаем дальше. Сейчас оно будет нас листать опять дальше. Опять здесь далее. Опять здесь далее. Опять здесь далее. И так далее. В конечном итоге, вот сейчас у нас мы закрываем и открывается вот такая вот страница, где нам нужно э, определить, какой же у нас есть адрес кошелька. Для того, чтобы мы определили, какой э, у нас адрес кошелька, а он нам нужен для того, чтобы вставить в отчеты, после выполнения заданий, нам нужно нажать на вот это вот окошечко. Оно откроется. Вот у вас 12 слов. Вот тут вот вы сохраняете. После того, ну давайте мы с вами это проделаем. Так, я понимаю, я принимаю 12 слов. Значит, вот вы их сохраняете, вы их записываете как будто бы и так далее, и так далее. И после этого, э, когда вы их записали, ну, если я вот сейчас продолжить, то оно мне, э, мне нужно будет опять располагать их в этом же самом порядке. Вы их располагаете вот в таком порядке, как они есть, и у вас после этого откроется опять ваш кошелек. Вот. И этот кошелек, после того, когда вы нажмете вот здесь вот «Пополнить», откроется окно, где будет написано, где будет написан ваш адрес. Ну вот тут вот, я уже перед этим нажимал, и вот этот адрес взял, вот здесь уже высветился. Вы его вот этот адрес копируете, заходите потом опять, если на Bitcoin Talk, на Bitcoin Talk сюда, и э, э, этот адрес уже будете вставлять вот в эти вот отчеты, которые есть внизу, и при заполнении всех вот этих вот форм. Давайте глянем, где они у нас тут есть. Ну вот, вот люди вставляют, видите, адрес, вот он, он вставлен, вам нужно. Ну и вот так вот выглядят вот эти отчеты. Вот первые отчеты, которые кто-то сдавал за первую за неделю э, до 7 числа. Вот, заполнили полностью все свои данные, сдали отчет, нажали, ну и в конечном итоге это все будет проверяться. Ну что, вот таким вот образом выглядит э, этот кошелек. Э, на него придут наши токены после завершения баунти токены обязательно должны прийти. Если наши э, задачи, которые мы с вами сделали, будут подтверждены, и они будут оплачены. Всего доброго, всем хорошего профита.